皆さん、よろしくお願いします。僕は、x テ t v のジェームスです。これからよろしくお願いします。皆さんにとって心底の悩みまで打ち明けられる真の友達になりたいのです。今日の映像は日本の地震と 火山噴火についてのものです。ニュージーランドでは、マグニチュード817473の注意地震が3月4日から5日の間に発生し、今日も3月6日に余震が続いていています。僕は、この強い ニュージーランドの地震が日本に大きな地震を起こさない共同点に祈ります。もし、日本に10.0の大地震が発生すると、韓国の南海岸にも被害があるかもしれません。韓国と日本みんなの ために日本に絶対に大地震が発生しないことをお祈りしています。地球温暖化によって氷河が崩壊しており、そのために本人も小型じゃ小型火山がつつい、つついてばる、つついてばく 発注しております。2011年2月22日にニュージーランドで大地震が発生した後、2011年3月11日にニュージーランド地震より30倍も大きい大地震が日本でも発生した ことがあったので、現在、あ、すいません。 <coughs> あすいません。本当にすいません。えっと、現在、全世界が日本を心配しています。日本は、日の輪と呼ばれる艦隊平洋上山体に一致する頻繁に地震が発生する地震国です。日本はすぐ 大地震が発生するはずです。日本は2021年2月13日に7.3の地震が発生したま、したまして、あ、すいません。発生しました。あ2月13日の地震は本震が発生したことで 2月28日までは余震が発生しました。したがって、地下的か、あ、すいません。地下的な全身と本身、地震がまた発生する恐れがあるので、注意しなければなりません。3月1日から2週間、つまり3月 10日まで20時間の間、気を抜かないでください。2011年3月日本に大地震が発生する確率は非常に高いです。数多くの大地震の前兆現況から私たちは 大地震が発生すると分かります。富士山噴火も発生し、約3000万人が死亡しています。まだ、2月28日に、桜島火山が噴火し、2021年だけで28回 噴火したのです。2月28日、あ、すいません、本当にすいません。2月28日に28回噴火したのですが、28という数字の意味を、数字の意味を、市中水名では死を意味します。最近の地震と火山は 3日間連続6回地震が発生したことで、また、2022年2月28日10時、帝国に火山が爆発しました。最高の危機直後です。地震が発生し、建物の下に引かれても レスキュー隊が来るまで、隊2からホイッスル吹き、救助要請をすると助かる場合が多くため、最後まで希望を捨てないでください。日本で兄弟地震が起きると、その影響でインドネシアでも やはり大きな地震が起きることがありえます。日本の火山が爆発すれば、白土さんも連鎖連鎖爆発することがありえます。白土さんが噴火すると火山灰が日本や中国、韓国、そして全世界に 広がって全世界が大きな困難に陥るでしょう。東に、しかし、すいません。しかし、日本大地震が、日本大地震、大震災が間もなく起きるでしょう。2011年3月 三隻十一日、十一日にすみません。東日本大震大地震災が発生しました。2021年3月11日はその10周年です。無事に過ぎることを願います。皆さん、 視聴してくださってありがとうございます。これからもたくさん動画アップロードするので、よければチャンネル登録、あ、すいません。ル登録とお気に入り、お気に入り登録してください。あありがとうございます。